Jesus, Filho de Deus. Uma rua de cruz morreu Jesus. trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador. fez por mim, Jesus, naquela rude cruz. Deu sua vida, eu pude reviver. Agora quero trabalhar, glorificar este Deus tão grande. na presença gloriosa do Senhor. Na presença gloriosa do Senhor.